thank you.

ก็ पॉइंट मूड देना है हाँ। हो जाता है कोई नहीं रहती हम नारायण की करे से पूरा जा आईना पूरा गणेशी बागम सब राज्य के बसलो राजा राजापुर मोटा मोटी कम से कम पच्चीस तीस घर है समझलो और वो आसाम एकदम घर जल्दी देखलो ना कौवे पर ही बना जरूर हां पुरानी सराय निकलो पुरानी सराय निकलो सर पुरानी सराय कर जाते हैं राजा एक कोठो तो बासी नहीं था हमरा कन चूक बाप दादा हमरो तो या आईडी हमने जन्म लो छमे जानबे नहीं हवा ये तोरे सलाम छै न एक घर ने नयका जो बस तोले हो गेले हां उ उ न पूरा नहीं बसलो छी अब अच्छा मतलब हाई फाई पे बिजनेस छै इंदस कोस्ता कोस्ता इंदस इंदस नहीं तो वहां जो पता करो ना फोन नंबर इंसान हो कोस्ता तो कोस्ता ने कोई राज खैस पकड़ हो ना तो मेंटी राजा को पॉपुलेशन कस्तान छ राजा कोई राजा कर कहियो ना जैसे आसाम में खाल घुसलो ना अंदर मच भी कर रहा है मुश्किल कर रहे हैं आसाम मैडम से अंदर घुसलो ना तो राजा को स्टार्ट छी कस्तान छी यही तो रोड ना तो अगला अगला हाँ। ये और रोड घुसलो अंदर हम तीन चार घर बसलो हां कुरकुरो घुसबो ना तो फर्स्ट गली ने सेकेंड गली ने थर्ड गली हेनोका घुसबो ना तो वहू गली में राजा की थे कप्तान विकराल कम कोई सर प्रमोद यादव हां प्रमोद यादव हां और नीरज गोगियो पे सेलम बात काम दुनिया हो गई काम में खत्म भगवान तरह सब भाई कहने के काम निकल रहा अभी तो यहीं त्रिपुरारी गंज चलिए रणपुरा और साथ ही तो चलिए रणपुर ठंडे में of the question. दोनों भाई हैं तो अच्छा तो ये सब काम में चाहिए रजत निगम हेलो हेलो वो तो भाग में छह सात वो तो भाग में रखे जाए वो तो भाग में रखे जाए नहीं नहीं बदल वो अपना वो अपना कमावे अपना टीका तो और अपना बदल जाए अगला में तो मजदूरी जो बन दे तो वही ना हाँ फिर मिला ले ले जाए काम उम नहीं होते बीच में अब पकड़ी ले के तो भाई पकड़ला के बाद में जैसे भी कोई पकड़ते है तो भाई कुछ दिन नहीं बैठे तभी ना पकड़ता है वाचे के फिर शादी भी के बाद लगना थी तो रोगा के बेटी के ओ लगी गेले सब मैं हां दास वहां बिटिया रे अगर बगल में हां ये लगा के लड़का के जे अपना टेंट हॉल सावन सावन में मेन दुकानदारी उठावे और हम से दुकानदारी ओकरे घर